İkinci Dünya Müharibəsi Şəxsiyyətə pərəstiş və mülayimləşmə dövründə ədəbiyyat 1941-1960 İnsanlığa, bəşəriyyətə fəlakət gətirən Alman faşizminə qarşı mübarizəyə, SSR adlanan quruluşa zorla da olsa daxil edilən Azərbaycan da qoşuldu. Bu labüd idi. Faşist Almaniyasına və onun müttəfiqlərinə qarşı vuruşmaq haqqı, ədaləti, başlıcası isə azadlığı, müstəqilliyi uca tutan hər bir xalq üçün mənəvi borc idi. Xalqımız həm ön cəbhədə, həm də arxa cəbhədə qələbə üçün əlindən gələni əsirgəməmişdi. Onlarla həmvətənimiz cəbhədə igidliyə görə ən yüksək ada layiq görüldüyü kimi, minlərlə insanlarımız da arxada gecə-gündüz çalışmaqla fədakarlıq göstərmiş, qələbənin əldə olunmasına misilsiz töhfələr vermişdi. SSR-nin nə o vaxtki, nə də sonrakı rəhbərliyi tərəfindən qiymətləndirilməsə də, Bakı nefti düşmən üzərində qələbədə əvəzsiz rol oynadı. Azərbaycan müharibə illərində 100 milyon tona yaxın neft vermiş, cəbhəni döyüş sursatı, ən yüksək keyfiyyətli yanacaq, ərzaqla təmin edərək xalqımız tərəfindən unudulmayacaq tarixi xidmət göstərmişdi. Əldə silah düşmənə qarşı vuruşan yazıçı və incəsənət xadimlərimiz də az olmamışdı. İsmail Şıxlı, Əbülhəsən Ələkbərzadə, Ənvər Əlbəyli, Böyükağa Qasımzadə, İslam Səfərli, Zeynal Cabbarzadə, Hüseyin Abbaszadə və başqa yazıçı və şairlərimiz döyüş cəbhələrində vuruşmuş, onlardan sağ qalanlar iştirakçısı olduqları dəhşətli müharibə səhnələrini əks etdirən təsirli əsərlər yaratmışlar. Müharibə dövründə hər üç ədəbi növdə maraqlı bədii nümunələrin yaradılması diqqəti çəkir. İlk çağlarda daha çox lirik şeirlərin yazılmasına isə təbii baxmaq lazımdır. Nəsr və dramaturgiya nümunələri bir müddət sonra yaranmağa başlandı. Müharibənin birinci aylarında yazılan lirik şeirlərdə səfərbərliyə, düşmənə qarşı mübarizəyə çağırış ruhu ifadə edilirdi. Səməd Vurğun Süleyman Rüstəm, Rəsul Rıza, Məmməd Rahim, Osman Sarvəlli və başqa şairlərin ilk əsərlərində bu çağırış daha güclü olub düşmənə nifrət hissi aşılayırdı. Zaman irəlilədikcə lirik şeirlərin ideya məzmununda dəyişiklik müşahidə olunurdu. İstər arxa, istərsə də ön cəbhədə fədakarlıq göstərən insanın mənəvi aləminin açılmasına, hiss və duyğularının ifadəsinə diqqət yetirilirdi böyük məhrumiyyətlərlə qarşılaşan, ciddi əzab əziyyətlərə dözməli olan həmvətənlərimizin öz insani hisslərini, nəcib duyğularını qoruyub saxlamaları, sabaha ümidlə baxmaları, qələbəyə inamı itirməmələri poeziyada ön plana çəkildi. Səməd Vurğunun Ananın öyüdü, Süleyman Rüssəmin Ana və Paştalyon, Gün o gün olsun ki, Rəsul Rızanın İntiqam kimi şeirləri dillər əzbəri oldu. Yaranmaqda olan nəsr əsərlərinin başlıca mövzusu həm ön, həm də arxa cəbhə idi. Lakin bu əsərlərdə daha çox arxada çalışan insanların həyatı, əməyi, həyəcanları əks etdirilirdi. Əbülhəsənin Yaralı, Oğullar və Atalar, Süleyman Rəhimovun Medalyon, Mehdi Hüseynin Fəryad, Ənvər Məmmədxanlının Ulduz əsərlərində döyüşçülərin, Mircəlalın anaların üsyanı, Əli Vəliyevin Qərənfilin sovqatı və s. əsərlərdə isə arxada çalışanların obrazlarının yaradılmasına diqqət yetirilmişdi. Bu illərdə yazılmış bir sıra nəsr əsərləri, Süleyman Rəhimovun Aynalı, Mircəlalın Açıq kitab və s. müharibə mövzusunda olmasa da, həmin dövrdə insanları düşündürən problemlərlə səsləşirdi. Bu, dramaturgiyada da müşahidə olunurdu. Başqa sözlə, Müharibə illərində ərsəyə gələn dram əsərlərinin çoxu tarixi mövzulara həsr edilsə də, yazıldıqları dövrün ab havasını əks etdirirdi. Abdullah Şaiqin Nüşabə, Mehdi Hüseynin Cavanşir, Zeynal Xəlilin Qatır Məmməd və s. piyesləri bu qəbildəndir. Səməd Vurğunun İnsan, Rəsul Ruzanın Vəfa və s. dram əsərləri isə müharibə mövzusunda yazılmışdı. Səməd Vurğun İnsan əsərində müharibəni xeyirlə şər arasında gedən mübarizə kimi mənalandırır və insanlığın bu amansız bəladan uzaqlaşmasını arzuluyurdu. Rəsulullah vəfa piyesində Bahadır və vəfa obrazlarının timsalında ön və arxa cəbhədə insanların qarşılaşdıqları çətinliklərə, ağır sınaqlardan üzüağ çıxmalarına diqqəti çəkmişdi. Müharibə mövzusuna sonrakı dövrlərdə də müraciət olunmuş yüksək bədii dəyərli əsərlər yaradılmışdı. Faşizm üzərində tarixi qələbədən sonra ölkənin qarşısında təxirə salınmaz vəzifələr dururdu. İlk növbədə sənayenin, kənd təsərrüfatının dirçəldilməsi, yenidən qurulması, dağıntıların aradan qaldırılması vacib idi. Ağır faciə yaşamış insanlarımız indi də əzmlə, böyük iradə hesabına dinç quruculuq işləri ilə məşğul olmağa başlamışdılar. Ənənələrinə sadiq olan ədəbiyyatımız isə içində olduğu həyatı əks etdirməklə yanaşı, müharibə mövzusuna, tarixi keçmişə, dünyada baş verən mühüm hadisələrə münasibət bildirir, müəyyən uğurlar qazanırdı. Amma bu asan başa gəlmirdi. Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi ədəbi prosesə siyasi nəzarəti və təzyiqləri müharibədən sonra daha da sərtləşdirdi. 1946-1948-ci illərdə mərkəzin qəbul etdiyi qərarlar sənətkarın əl qolunu bağlayır, həyat həqiqətlərini, Sovet gerçəkliyinin mahiyyətini əks etdirməsinə imkan vermirdi. Partiyaya xidmət ədəbiyyatın və incəsənətin başlıca vəzifəsi kimi dəyərləndirilirdi. Təcrübə göstərirdi ki, Sovet gerçəkliyinin idealizə edilməsi, Sovet adamının qüsursuz göstərilməsi – ədəbiyyatın siyasiləşdirilməsinə, nəticədə bədii cəhətdən sönük, qeyri-səmimi, inandırıcı olmayan əsərlərin meydana gəlməsinə səbəb oldu. Hətta istedadlı və tanınmış sənətkarların yaradıcılığında belə bu qəbildən əsərlər az yer tutmurdu. Leninin kitabı Zamanın bayraqları Zəmət Vurğun Lenin Rəsul Rıza Biz kommunistlərik Süleyman Rüssəm bu kimi poemalar onların müəlliflərinin, eləcə də başqalarının Məmməd Rahim, Osman Sarvəlli, Əhməd Cəmil, Zeynal Xəlil və s. bir çox lirik şeirləri birbaşa dövrün ideoloji tələbləri əsasında yazılmışdı. Qadağalar, nəzarət nə qədər güclü olsa da, ənənə və varisliyə bir prinsip səviyyəsində sadiq qalmağa səy edən ədəbiyyatımız əsrdən əsrə keçib gələn humanist, mütərəqqi ideyalarını qoruyub saxlamağa çalışırdı. SSR-nin o zamanki başçısı Yosif Stalinin ölümündən sonra 1950-ci illərin axırına yaxın ölkədə ədəbiyyat və incəsənətin üstünə baskının müəyyən qədər səngiməsi, mülayimləşmənin baş verməsi də bədii yaradıcılığa öz müsbət təsirini göstərdi. Təsadüfi deyildi ki, həmin dövrün lirikasında əsas təsvir obyekti insan idi. Onun arzu və düşüncələrinin ifadəsinə önəm verilir, qəlb aləminin incəliklərinə xüsusi diqqət yetirilirdi. İnsan və dünya, insan və zaman kimi məsələlərə lirikada fəlsəfi yanaşma get-gedə güclənirdi. Bu, Rəsul Uza başda olmaqla Bəxtiyar Vahabzadənin, Əli Kərimin yaradıcılığında özünü daha qabarıq göstərirdi. Bu dövrdə poeziyada müşahidə edilən başqa bir meyil – həyat hadisələrinin geniş təsviri idi. Başqa sözlə, şairlərin əksəriyyəti poema yaradıcılığına daha çox diqqət yetirir, müxtəlif mövzularda yazdıqları poemalarda həyat hadisələrinin epik təsvirini əks etdirməyə səy göstərirdilər. Səməd Vurğunun Muğan, Zəncinin Arzuları, Aygün, Süleyman Rüssəmin Qafurun Qəlbi, 12-ci Tüfəng, Gülbahar, Zeynal Xəlilin Ulduzlar, Məmməd Rahimin Abşeron torpağında, Rəsul Ruzanın qızıl gül olmayaydı. Bir gündə insan ömrüdür. Mirvarid Dilbazinin Əlcəzairli qız və s. bu janrın maraqlı nümunələri kimi diqqəti çəkirdi. Məmməd Şeyin Şəhriyarın Heydər Babaya Salam poeması həmin dövrün ən mühüm ədəbi hadisələrindən sayılır. Hər kəlməsində, hər misrasında xalq ruhu, xalq yaradıcılığının nəfəsi duyulan bu gözəl sənət nümunəsi otaylı butaylı ədəbiyyatımıza güclü təsir etmiş, yüzlərlə bədii əsərin yaranmasına səbəb olmuşdu. Müharibədən sonra nəsrdə ciddi irəliləyiş oldu. Süleyman Rəhimov, Sabit Rəhman, Mircəlal və başqa sənətkarlar öz əsərlərində gerçəkliyin tənqidi təsvirinə yer verdikləri üçün haqsız tənqid edilsələr də, ümumən nəsr sahəsində müəyyən uğurlar əldə edildi xüsusən roman janrında yeni inkişaf meyilləri aydınca duyulurdu. Süleyman Rəhimovun Şamo, Mirzə İbrahimovun Gələcək gün, Böyük dayaq, Mehdi Hüseynin Abşiron, Əbülhəsənin Dostluq qalası və bir sıra digər romanlar həm mövzu, həm də ideya bədii keyfiyyətlərinə görə rəğbətlə qarşılandı. Ənvər Məmmədxanlının, İlyas Əfəndiyevin hekayələri, İmran Qasımov və Həsən Seyidbəylinin uzaq sahillərdə povesti, oxucuların maraq göstərdikləri ədəbi nümunələr idi. Bu dövrdə dramaturgiya və teatr sənətində böyük bir dönüş, yüksəliş müşahidə edilirdi. Müasir mövzulara daha çox müraciət olunması, əmək adamlarının obrazlarının yaradılması, ailə məişət məsələlərinə diqqətin çəkilməsi dramatik əsərlərin səciyyəvi cəhətləri kimi ön plana keçdi. İlyas Əfəndiyevin İşıqlı Yollar, Bahar Suları, Atayevlər ailəsi, İmran Qasımovun Xəzər üzərində Şəfəq, İslam Səfərlinin Göz həkimi, Ənvər Məmmədxanlının Şərqin səhəri, od içində əsərləri həm oxucu tamaşaçıların, həm də ədəbi tənqidin diqqətini cəlb edirdi.